فاي لايك يو اول اول اند هابي نيو يير ከፊልም ምሳሌ ነው የምንመስለው እዚህ ራሷ እስከ እግር ጥፍሯ ተውባ እንግዲህ ያው እ እያማለለች ነው። تعالي اعلمك كم كلمه شوي اثيوبي ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የማዩ ቻናል ተከታታዮች ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተከስቼላችኋለሁኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ subscribe አድርጉና ቤተሰብ ሆኑ ማለት ነው። እንደዚሁም የደውል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ። እኔ የምለቃችሁ ቪዲዮ ቶሎ ቶሎ ለእናንተ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ነባሮች ደግሞ share like ስለምታደርጉና ስለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁ። አስተያየት ካላችሁ ታች comment ላይ አስቀምጡልኝ። ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ማለት ነው አስተማሪ ነው። ታዋቂዋ TikToker ቲክቶክ ላይ የምትታወቅበት ምክንያት አንዳንድ ጥያቄዎችን ልጆች ይጠይቋታል፣ እሷ ደግሞ ትመልሳለች ማለት ነው። ስለ ቲክቶክ ወይ ስለ ቪዲዮ post አደራረግ ወይ ደግሞ ብቻ የሆኑ አሉ አይደል ቲክቶክ ላይ ብዙ ነገሮች እና ሂዊ ናት ማለት ነው። እንግዲህ በአረብ ሀገር ላይ ነው የምትኖረው እና ስለ እሷ የፍቅር ህይወት ታሪክ ትንሽ ላጋራችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው እንደዚሁም አማርኛችን ነፍስሽን ይማረው ያልደረሰችበት የለምና ቱርካዊው ቲክቶከር እሱም አማርኛችንን ለሌላ ሲያስተምር ሰምቼ ለምን ለእናንተ ትንሽ አላጋራችሁም? አማርኛ ኩራቴ ምናምን ብዬ ማለት ነው። ለእናንተ ላጋራችሁ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መጀመሪያ የቱርኩን አመጣላችኋለሁ። ቀጣይ ደግሞ ስለ ሂዊ ትንሽ እንፈተፍታለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቪዲዮ تعالي اعلمك كم كلمه شوي اثيوبي مثلا اذا رح تقولي مرحبا اوكي قولي دانانيش ايش دانانيش دانانيش دانانيش دانانيش اوكي دانانيش يعني مرحبا تقدري تختصريها آه، بدانان دانان تختصريها لدانانيش دانان دنان مزبوط سلام نام يعني كيف طلع دنان مرحبا كنا ناكله فكروا ايه كمل آه. <laughs> دنان سلام نام يعني كيف الحال؟ شاش؟ سلام نام سلام نام سلام نام سلام نام سلام نام سلام نام يعني كيف الحال؟ آه، ترونو يعني منيح ترونو ترونو ترونو جابر مسكين يعني الحمد لله تمام مسكين شو؟ اكزياب المسكين اكزياب اكزياب المسكين انت انت انت شو هذه اللغه؟ اثيوبي انت اثيوبي؟ لا آه، الاصل اثيوبي انا هنا جذوري اصلا اثيوبي اه الماما لبنانيه البابا سوري اوكي لا لا عم بمزح معك جدودي اصلا تركيه مو اثيوبيه بس آه، <laughs> بعرف علموني اثيوبي صرت اعرف احكي بصراحه ما شاء الله ما شاء الله طيب. آه، اوكي آه، كونجيت يعني حلوه كونجيت آه، كونجيت يعني حلوه بتقدري تقولي لها حلو اذا تقولي كونجو كونجو يعني شيء حلو كونجيت يعني يعني حلوه كونجو كونجو مايكل كونجو <laughs> اما سيجنالو اما سيجنالو يعني ثانك يو ثانك يو اما زيجانيلو اما زيجانيلو اما زيجانيلو آه. شو بعد بعرف اشياء كوانا درسه كوانا درسه هذه تقدرين تستخدمينها وين ما كنتي تحكي عشان تنهي الحد عشان تقولي آه، باي عيد اي مناسبه كوانا درسه يعني كل عام وانتم بخير عيد اي مكان شو ما كان عيد ميلاد عيد آه، وطني عيد فصح عيد اضحى شو ما كان انا حبيت كون جيت كون جيت شو يعني؟ كون جيت يعني حلوه اوكي كون جيت حفظت. كونجيت خلاص. وكونجو حلو اوكي آه، تشاو يعني باي آه، بلا سهله تشاو بلا تشاو تشاو بلا بلا تشاو بلا تشاو تشاو تشاو እሺ ውዶችዬ እንዴት አገኛችሁት? አሪፍ ነበር ወይ? ከኔ ጋር ደግሞ ተመልሰን እንደገና አይተናል ማለት ነው። አሁን ስለ ሂዊ ትንሽ እናወራለን። እንግዲህ የቱርኩን ቲክቶከር እንዴት አገኛችሁት? አማርኛችንን እንዴት ነው ከሱ አልፎ ለሌላም እያስተማረ ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ያው አማርኛ እ፣ ለኢትዮጵያ ኦፊሻል ቋንቋችን ነው ማለት ነው። ልክ ለዓለም እንግሊዝኛ እንደሆነ ለኢትዮጵያ ደግሞ አማርኛ ነው። ይስፋፋልን፣ ይታወቅልን እንላለን። አሁን ወደ ሂዊ ልመልሳችሁና ሂዊ ማንም አያውቃትም ብዬ አላስብም። ቲክቶክ ላይ ብዙ ጊዜ ልጆች ቪዲዮ ይጠይቋታል። ማለት ቲክቶክ ላይ እንዴት post እንደሚያደርጉ ወይንም ደግሞ ብቻ የተለያዩ ቲክቶክ ላይ ብዙ ነገሮች አሉ አይደለ? እነሱን በመመለስ ትታወቃለች ማለት ነው። እንደዚሁም አንዳንድ ጊዜ ስለ ፍቅር ህይወቷ አጋርታናለች። እንግዲህ ደስ የሚለው part ማለት ነው በአረብ ሀገር ነው የምትኖረው። እስኪ እሷ ምናልባት ለእኛ እንትን ትሆናናለች፣ ምንድን ነው ትምህርት ትሆናለች ብዬ ነው ይዣት የመጣሁት ማለት ነው። እሷ ኢትዮጵያ ላይ ነው እንግዲህ ፍቅሯ የጀመረው ከአስራ ሶስት አመት በፊት <laughs> ከአስራ ሶስት አመት በፊት ማለት እኔ አይ ሂዊ ትበልጭኛለች፣ በደንብ ነው የምትበልጭኝ። እኔ ከአስራ ሶስት አመት በፊት ገና ከነማዘር ጋር ገጠር ላይ ነበርኩ ማለት ነው እና የምልላችሁ ፈልጌ ነው ጓደኞቼ። ብዙ ጊዜ በአረብ ሀገር ላይ ስንኖር ማለት ነው የፍቅር ህይወታችን ማለት ነው ብዙ ጊዜ ፍቅር እንጀምራለን፣ ግን አይሳካልንም። እውነት ለመናገር በብዛት ማለት ነው ወይ በገንዘብ ይቀየራል፣ ወይ ደግሞ ሌላ ሚስት በማግባት ልጁ ትቶን ትቶ ይሄዳል። ብቻ እንደዛ ነገር ነው። ጠንካራ ሆኖ የመጠበቅ ችሎታ የለውም። ብዙ ጊዜ ይሄ ችግር የሚታየው በወንዶች ላይ ነው ማለት ነው። የሂዊ ግን ደስ የሚለው part እንግዲህ ከ13 አመት ጀምሮ እስካሁን ማለት ነው በጣም ትልቅ ነው። 13 አመት ማለት በጣም ብዙ አመት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ከዚህ በፊት እንደተናገረችው ብዙ ጊዜ ጓደኞቿ ተያይ ሆንሽ የሚሏት ነበረ። ወደ ዱባይ እንኳን ስታመጣው አንቺ አመጠሽው ትቶሽ ነው የሚሄደው። እውነት ለመናገር ጓደኞቿ ጋርም ስህተት አለ ብዬ አላስብም። ያው ለሷ ከማሰብ ነው። ብዙ ጊዜ ወደ አረብ ሀገር ሴቶች ወንዶችን ያመጡና በቅርቡ እንኳን የምናስታውሳት አንድ ልጅ አለች። ራሷን ስታ ምናምን ሆስፒታል የገባች በብዙ ወጪ አውጥታ አምጥታው ልክ እዚህ ሲመጣ አንቺ ትልቅ ነሽ ወይንም ደግሞ አርጅተሻል አልፈልግሽም በማለት ወደ ሌላ የሄደ ሰው በቅርብ ጊዜ እናውቃለን ማለት ነው እና ስለዚህ ጓደኞቿ ጋር ጥፋት አለ ብዬ አላስብም። ግን ብዙ ጊዜ ተያታምጪ እዚህ ሲመጣ ለተወሰነ ጊዜ አብሮሽ ቆይና ልክ ከተወሰነ በኋላ ትቶሽ ይሄዳል ወደ ሌላ ሴት እንደሚሏት። እሷ ግን ስለምትወደው የልጇም አባት ስለሆነ ጨክና እንዳመጣችሁ አካፍላናለች ማለት ነው። እና ሂውዬ እንግዲህ እንዳያችሁት ማለት ነው በደማቅ ሁኔታ የ13 አመት አስራ ሶስተኛ ዓመቷን ያከበረችው በደማቅ ሁኔታ ነው። በጣም አምሮባታል ማለት ነው። እንግዲህ ሙሉ ድምፁን ያላስገባሁት እሷ ዩቲዩብ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ሙሉውን። እኔ ግን የተወሰነውን ያመጣሁት ወደዚህ ማለት ነው። ድምጿን ግን ቪዲዮን አምጥቼዋለሁ። ቪዲዮም የተወሰነ ነው፣ ግን እናንተ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እውነት ለመናገር በመዳም ቅመሞች ደረጃ ማለት ነው በአረብ ሀገር የምንኖር ልጆች እውነት የተሳካ ህይወት ከስንት ሰው አንድ ሰው ነው የምታገኙት፣ አንድ ሁለት ሶስት። ሌላው እንዳለ የሆነ ሰዓት ላይ ይቀየራል። በቃ ፍቅር ምንም አበድ ሁልህ ሁልህ ወይንም ደግሞ አብጀልሻለሁ የሚል ሰው ቢሆን እንኳን እርግጠኛ ሆኝ የምነግራችሁ ይቀየራል። የሆነ ሰዓት ይቀየራል። ፍቅር በስሜት ሳይሆን የሆነ በማስተዋል ከሆነ ነው አሪፍ ሊሆን የሚችለው። ልክ በቃ አንድ ነገር ከወሰናችሁ ወሰናችሁ ነው። የምራችሁን አሚሯችሁ ውስጥ አስገብታችሁ ከወሰናችሁ ያ ነገር ከመሆን ወደ ኋላ አይልም እና ስለዚህ እንደዛ ከሆነ በማስተዋል ከሆነ በማሰብ በመተሳሰብ ከሆነ ነው እንጂ ልክ ዛሬ አበጀልሻለሁ የሆነ ገንዘብ ፍለጋ ወይንም ደግሞ ልክ ወደ አረቧ ዓለም ከመጡ በኋላ ላሽ የሚሉ በጣም ብዙ ወንዶች አሉ ማለት ነው። በነገራችን ላይ መክዳት በሴቶች ብዙም አይታይም፣ በወንዶች ነው። ሴቶች ብዙ ጊዜ የምናየው ሲከዱና ሲያለቅሱ ነው። በአረብ ሀገር ላይ ያሉ ሴቶች ወይንም ያለን <laughs> ራሴ ነው ላካት ብዬ ነው። እና ህውዬ የኔ ቆንጆ እንግዲህ ባለቤቷ እንዳለው ፍቅር እስከ መቃብር የሚለው መጽሐፍ ባለማየት የተጻፈውን አበባችሁት ከሆነ እሱን ህይወት ነው እኔ መኖር የምፈልገው እያለ ነበረ። እሷም ቅን ሴት ናት፣ ጎበዝ ናት ማለት ካሰበችው ወደኋላ ማትል ሴት ናት። ለዛም ነው እንግዲህ ባለቤቷም ጠንካራ ይሆንላት ማለትም የአንድን ልጅ እናት ናትኝ። አሁን በዱባይ እንግዲህ ያው ብትንትንትንትንትን እያሉላችሁ እያሉ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። ፍቅራችሁን እግዚአብሔር ፈጣሪ እስከ መጨረሻው መቼም ሰው ያው ዘላለሙን ይኖራል አይባልም። የሆነ ሰዓት አለ አደለ፣ ጉዞ አለብን፣ ሌላ ጉዞ እስከ መጨረሻው ፈጣሪ ባርክላችሁ ብያለሁ። ልጃችሁን ያሳድግላችሁ። እና አንቺም ቅን ስለሆንሽ ነው እንግዲህ ያው ፈጣሪ እንደዚህ ያጋጠመች ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ግን even እንኳን ኢትዮጵያ እንደተዋወቀችው ብዙ ጓደኞቿ አይሆንሽም፣ ይሄ ለስሜት ነው የሚፈልግሽ ምናምን ይሏት እንደነበር ይመክሯት እንደነበረ ባለቤቷ እያስታወሰ እያወራ ነበረ። ላችኋለሁ እንግዲህ የመዳም ቅመሞች ሁላችሁ ማለት ነው ፈጣሪ ፈቅዶና ወዶ በስሜት የሚነዳውን ሳይሆን በሀሳብ ባሚሮ ወይንም ደግሞ በማስተዋል የሚጓዘውን ሰው ይግጠማችሁ ሁላችሁ ማለት ነው። ፍቅር በመቸኮል አይደለም፣ በመረጋጋት ወይንም ደግሞ ወደ ኋላም በመቅረት አይደለም። ግን ፈጣሪ ያለው ቀን ይሆናል። አንድ ቀን አለች ፈጣሪ ይህ ሰው ያናንተ ነው ብሎ ያመጣው ሰው እሱ ስለሚሆን እናንተ ምንም መጨነቅ የለባችሁም፣ ማሰብ የለባችሁም ማለት ነው። ግን ወደ ፈጣራችሁ ጸሎት አድርጉ። መቼም ከአንድ ብርቱ ሁለት መድኃኒቱ የሚባል ነገር አለ ይመስለኛል። በዚህ ዓለም ላይ በእርግጥ ያው ግዴታ ነው። ለአንድ ሴት አንድ ወንድ ያስፈልጋታል፣ ለአንድ ወንድም አንድ ሴት ታስፈልገዋለች። መጽሐፍ ቅዱስ ላይም አለ እና ፈጣሪ ትክክለኛውን የሆነውን ሰው ይቅጠማችሁ እላችኋለሁ። የኔ ምርቃት ነው። መሬት አይወድቅ። አሜን በሉ። ሰምታችኋል። እና ሂብዬ እንኳን ደስ አለሽ የኔ ቆንጆ። እንግዲህ ፍቅራችሁንም ነው ትዳራችሁን ብቻ ይባርክላችሁ። እስከ ብቻ እስከ መጨረሻ አብሯችሁ ፈጣሪ ያዘድቅላችሁ ላችኋለውኝ እና እውነት ለመናገር ብዙ ጊዜ ማለት ነው የጓደኛ ጣልቃ ገብነትም አያስፈልግም። ግን አንዳንዴ ምክራቸውን አትናቁ። የተወሰነ ስሟቸው፣ ለእናንተ የሚጠቅሟችሁን ነገር ውሰዱ። አይጠቅመንም ብላችሁ ያሰባችሁን ነገር ካለ ደግሞ እሱን እዛ ጋር ትተውታላችሁ ማለት ነው። የሰው አስተያየት መናቅም አያስፈልግም ግን ጭራሽ አለመስማትም አያስፈልግም። ምክንያቱም የሆነ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ላይ ምክራቸው ይጠቅማቸዋል። አንዳንዴ ደግሞ የሚጎዳብ ሊኖር ይችላል። ግን እናንተ በማስተዋል የሚጠቅማችሁን ምክር ትወስዳላችሁ፣ የሚጎዳችሁን ደግሞ ትተውታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ በማድረግ ህይወታችንን መቀጠል እንችላለን እና አሪፍ የተሳካ የሰመረ ያመረ የትዳር ህይወት ይስጣችሁ። በተለይ እኔ ምኞቴ በአረቡ ዓለም ለሚኖሩ ሴቶች ለሁሉም ነው የምመኘው። ምክንያቱም እያንዳንዷን ህይወትን ያውቃታለሁ እንዴት እንደሚያሳልፏት እና ደግሞ አሁን ያለውን ነገር እዚህ ራሱ ያለውን ነገር አውቃለሁ እና ስጦታ ሰጥተዋለች። የሰጠችው ደግሞ ግን ፍቅሯን የሚገልጽ የሚገርም ቃላቶች ናቸው። ቃላቶችንም ያው እሷ ጋር ሄዳችሁ መስማት ትችላላችሁ።